La diputada i delegada de Memòria Històrica de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, bon dia. Bon dia, Marta. El Partit Popular ha signat amb Vox que la llei de memòria històrica es transformarà a Andalusia en una llei de concòrdia. Com han rebut la notícia? Home, pues evidentment en preocupació. Eh, nosaltres sempre ho hem dit, no? que les polítiques de memòria històrica se tenien que haver fet fa molt de temps, que hem tardat molt en, en dur-les en davant. Damunt en Andalusia, que, que relativa, se va aprovar mm, fa relativament poc, com a més a més l'organització de, de la que jo formo part, que Unida, va treballar molt, pues, veritablement eh, va ser molt avançada i, i bueno, el que ficava de manifest era era la importància de fer polítiques de memòria, de justícia i de reparació i que, evidentment, pues, això significa que en aquesta derogació pues, bueno, tot aquest treball que s'ha de fer, que en realitat és el, verdader, és el verdader treball que s'ha de fer per a tancar ferides, pues, no se va realitzar. I quines conseqüències pot tindre exactament la derogació de la llei de memòria històrica? O, o senyora Garijo, mm, sabem alguna cosa més de per on anirà aquesta llei de concòrdia que posa en este, en este document que han signat Partit Popular i Vox? A veure, eh, el que està clar és que dir que se va fer una llei de concòrdia simplement és perquè no van a dir que no van a fer res. O sigui, realment el que van a fer és derogar la llei de memòria històrica. Jo crec que una qüestió fonamental de la llei de memòria històrica que s'està duent endavant són el tema de les exhumacions. El que no pot ser és que eh, ja arriben tard en el tema de les exhumacions, que les famílies pues, ja són molt majors, en molts casos ja no viuen ni els fills, estan els nets, i que s'ha tardat 43 anys en exhumar i que això vol dir que, que, que ara en, en la derogació d'esta llei vol dir que les famílies ja no ho veuran, que no se va fer, que com és una qüestió eh, de mínim d'una democràcia, no? que sumar les fosses comuns, o fer polítiques clares per a que, per a que se sàpiga què és el que va passar en la història més recent i més fosca del nostre país i que és fonamental perquè nosaltres sempre ho diguem, no? que un país que no coneix la, la seva història tendit a repetir els mateixos errors. I jo crec que possiblement el fet de que esta fuerza hecha por eh, a al, Estado español, ¿no? en, esa fuerza. temo el que bore en que una parte importante de la población no sabe realmente el que va a pasar en este país, eh, pues bueno, en esos 40 años de, dictadura, el fomento de, de este partido y que si tal vegada se conegera el que había pasado en este país, no, no tengan el peligro de tornar a repetir la historia. Es pot contagiar, es pot aplicar aquesta decisió que acaba de prendre qui agafa els comandaments a Andalusia a altres territoris, per exemple, si a casa? Pues, evidentemente, si no una mayoría parlamentaria que pues ho se puede derogar la ley de memoria democrática eh, que, que, bueno, que hem aprovat en esta, que, en esta legislatura, no? que, que ahora el preocupante es que se han tardado en, en e-, este este lleis, que es que això se tendría que haber fet al principio de, la democracia, después de aprobar la Constitución. tal vez haya un poquito als a a poc, pero si tenía que haver dit endavant, s'han se ara y que, bueno, que veiem que, que, bueno, que en la plegada de, de determinades polítiques pues, pues això se pot quedar en no res no? i que això és molt necessari precisament per tancar ferides i perquè la democràcia siga de deberes. Avui hi ha novetats pel que fa a les negociacions per a exhumar les restes de Franco. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola reconeix que la cripta de la Catedral de l'Almudena, que pertany a la família del dictador, no és el lloc més adequat. S'ha de buscar un altre lloc. S'està tardant massa? yo creo que, que bueno, que se ha tardado más, o sea, desde nuestro punto de vista se han tardado 43 años. O sea, mm, eh, es, una de esas tres cuestiones que no te cabuda en un sistema democrático, que es que, que un dictador tenga un mausoleo. Eso es algo incomprensible, ha tardado muchísimos años y, y bueno, lo que tenía que hacer es no demorarlo más.